おいしいそうIto po. Hello, King. Uy, na. Hello, Dito ka na? Tin. Mm-mm. Hello, na. Miss <laughs> D. Hi. Live Live, live. Hindi ka live. Hello. Oh. Hindi na siya welcome back may channel. Huwag na. Hello! Panoorin niyo na lang kami. Kakain na naman kami. 楽しく見てね。Ay, na, na, na naman. Sana! Ang chapstick ako. Ha? Ano, hindi, kamay ano tayo, kamay tayo. Ano? May ano? May ano? May gloves daw siya. Ito, oh, may gloves. Ako, hindi, kamay lang ako. Ito. Ako magagloves. Hindi, kamay ako. Magwantes na ako kasi ano eh, social eh. Social, ka, social kami, kaya magagwantes kami. Nahihirapan ako dyan. Saan? Hindi daw siya makakain maayos. Hindi, yung isa lang kasi pag Kasi minsan may magpipindot-pindot ng ano. Oh, sige, ayo nga pala, nasitin, try ko rin na. Ah, oh, masarap, magsanay ka na kasi. Ay, kasi sa pili, kasi ano nga, di ba? Nasaan yung? Oh, kain na tayo. O, oh, tara na. Tara na, shall we? Let's, Ka- let's go. Kain muna kami. Ay, Dumayo na naman ako diba? ngayon. Oh. Hindi na nakikapit bahay. Boodle fight. Ano? Yan, oh, yan, makikita, yan, oh. Binabaan ko. Hmm. Oh, O, itadakimasu. Dapat nakaano tayo. Itadaki! Ano yan, tadakimasu. Ay, ito pa yung... ka man ng konti. Ay, doon. Doon na nga, doon sa pinaglagyan na ate. Ay, doon. Tapos may oh! iikot ko na siya ng ano ng pwesto. Ang ating diet. Eh, eh, ano bang uunahin kakainin para hindi ako ano? Pagkain. O anong gusto mo dyan? Mm. O, kuha din eh. Kuha din eh. Nasaan ba to? Asan ang kanin? Ay, pe, pe, pe. Sige, kahit ako ka kumuha dyan. Diyan. Namiss, mm. namiss namin kumain kaya kakain. Itadaki. Itadaki. Meron kami. Hindi ko alam kung ano yung ano dito. Tilapia. Eh. Ay. Hindi naman yung tilapia. Alin? May okoy tayo. Hmm? Alin? Eh, Oh, ang itlog na maalat namin. Maowel, di ba? Nakita nyo, mamasa-masa o maowel. <laughs> これから勝負始まり。 Tingnan yung mga beautiful. Tapos bilang, bilang dumating si Sacho, Hello! Tingnan yung aming pagkain. Oh, sarap po, di Kasi ba? sabi siya naman, kung halin ang kukuhanin. Pakilalo no, hindi ko na alam kung anong kukunin ko dyan eh, oh. sabi siya kung di matutuloy, tagal binalak, no? At saka, himang-hima tayo. Mm-hmm. Mm. na lang sa kanya. Ay, si Sacho lang nakakain yan. Puro puro kakainin niya. Mm-hmm. Kunti lang, kunti lang. Ang dami niya ang. Hindi. So, bawasan mo pa to. Kahit pala walang dahon eh, no? Kul- Puro green na. Hindi halata na. Ba't ka pa nanay? Tuloy na ano, na hindi nata walang dahon ng saging. Tamo. Hindi pinigilan yung ano. Hindi yung tamo. Dahon ng <laughs> Ang harap talaga ng bagoong. Alin doon? Yung alamang. Doche mo masarap yan. Number two ako. Binigay sa amin. May kanin pa? Ang dami pa ah. Ito sa ilalim mo. Ano na? Parang mo sa'yo. Mukha ko sa mga. Papitigahan Nilunok ko yung pagkain. Bumaba. Gano'n kayo? Uminom. Paano kumain ng hipon? Paano ba? Tapos ulo. Hindi, hindi, hindi, hindi ko tatapon yung ulo. Sayang yung ulo eh. Ganito kaya ginagawa ko, titang kakabakawa. Mmm, tap. Ay, totoo naman yung ginagawa ko sinisip-sip. Mm. Bago, yung ano, Di ba eh. hmm, hmm. tapon ulo? Mm. No? yung tap, oh, tapos ito pa, may natitira pa. Sayang. Sayang. Tapos babalatan. Ang sarap. Gusto ko pa kumain pero maya-maya ulit. No? Busog ako rin eh, nabusog ako. Ay, Sa tingin lang, nabusog ka na eh. <laughs> eh kasi siya naruto na singot niya na yung ano eh, yung amoy. Kumain tayo ng chicheria. Uh, Time na ko. Mm. Sarap. Mm-hmm. Grabe ka, bongga. Ano ka nilasan to? Kasi? Mangga. Ang kainin ko naman ng sausawan. hmm? <laughs> Ang hap niya. Malutong. Yung, mang, yung, yung bagong, i yung ko na bagong kuha sa ano, sa puno. Kapitapag. Mm-mm. Sarap. Pambagong pitas. Yung bagong pitas, di ba? Tapos sasama mo lang asin. Mm-hmm. Di ba, ang ka sa ano, sa bulsa. <laughs> manunungkit. Pag mayroon ulit. Abangan ah, mo natutulog yung kapitbahay bago ka manungkit. Sarap. Wala yung bagong isda sama deshita!